しよった時に助教授連中がそこまで言うからそんなすごいのかその子はって言って生まれて初めてその教授が学校っていうよりもここにテープならテープを巻いちゃう貼り付けてる3番にこの3番なら3番これちゃんとできとるのかと検査たちの義務がありますんでそしたらここのエナジー焼酎に沿ってトラックが入ってるあの教科書のどこにも書いて 거룩하시게 만들고 하나님니